pendant que nous sommes maintenant en 2022 ce n'est pas une nouvelle année pour notre Dieu déjà il a ouvert de portes qui ont été fermées il a ouvert de grandes choses pour nous en cette année nouvelle ce n'est pas nouvelle pour notre Dieu parce qu'il a déjà été là de janvier en décembre. Ata ko dollars esali ascension mais biso tozo sanjola kaka mokonzi. Ata makambo ezo simba te na 2021 esimbaki te mais biso tozo sanjola ye. Oyebi pona nini tozo sanjola ye parce que facture oyo ye afuta pona biso mérite seulement que nous puissions l'elever. Il a paye de son sang à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi nous lui disons azwaka nkembo na makambo nyonso. Azwaka nkembo na makambo nyonso. Nkembo azwaka yango meme ata moto aza malade. Ata ntango moto akufi Nzambe azwi ka nkembo. Est-ce que bisika tozwami j'aimerais que nous fassions comme basalaki na Jericho pendant qu'ils étaient en train de pousser des cris de joie Bazo beta maboko miraille ya Jericho ekweyaki j'aimerais que nous le fassions encore plus fort alleluia Jesus Jesus alleluia non est-ce que okomata lisusu matisa mololo na maboko makasi te matisa yango ya makasi mololo mololo ya 2022 yes motema na ngai ezondi na bolingo mobali alanda ngai na nkunda naleli mobimba na ngai presente babilembwa bolamu yezu amemi nalelie kimia akoma moninga na ngai Ata misolo ezo monana te oh Bolingo ya motema Mololo mololo mololo Jesus Est-ce que tu peux continuer à clamer pour ce roi de gloire Est-ce que tu peux pousser des cris de joie Alléluia Lelo eza lelo Lelo eza lelo Jesus Hallelujah. My God. nazobeta lisolo lisolo oyo ya motema lazalo akufa yeyo e nzambe asekwisi ye mbasime lolanda yeyo e nzambe amonisi ye bapapa natelemi lelo liboso ya bapapa naye kotatsola oyo nzambe asali maya miso etangi komprene mon emotion naye kota jesus on danse on danse on danse On danse, on danse, on danse. My God, Jésus. Lazalo akufa ye yo, e Nzambe amonisi ye. Shalom. Bonne année. Nalingi o sauter lisusu makasi Bonne annee! Tobeteli Nzambe mololo, mololo! J'aimerais dire à celle ou celui qui est assis, oye spectacle te. Nous sommes venus célébrer le Seigneur. Nous les rescapés de coronavirus, nous les rescapés des maladies. Nous sommes venus célébrer ce Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a guéri de toutes sortes de maladies. Est-ce que nous avons Il va te prendre de quelque part. Il va t'arranger.